já não pude.

I'll be there. e o glory. Deus. É ao rio de paz, Aleluia. ao céu que Deus chamou de lá.